weebale nnyo gwe wenna wenna atwekuumiddeko ku mukutu guno omulungi ogwaddala ogukuwa amazima omukyala teddy bugingo eyali mukyala wa pasita alosias bugingo mu ntandikwa aleese bwino omukambwe ku susan makula engeri gye yatabulamu amaka ge engeri gye yagatwalamu engeri gye yagobyamu abakozi abaali abokusold tv n'abakozi abaali abokusold media ab'enjawulo weebali nnyo okutugoberera era wano wenkujjukiriza nti genda ewa dr biver organics kwena wena wena alina ekikusumbwamu alinamuko obulwadde alinamu otusujjasujja genda olabike nga ate munnange omusisinkana bwatyo akuwe eddagala eryokukozesa ono akozesa ddagala lya butonde takola ku muntu nga tannaba mukebera kumanya kimuluma akukebera bulungi nnyo n'akubuulira ekikuluma n'akubuulira n'engeri y'okukijjanjabamu ajjanjabisa butonde ono naamwagala ojja mukubiraku eyo essimu eyawo mu nsonda oba ojja kwesitula bulambalamba bwoti ogende wali eri erubaga ku access building ku rubaga road okuliraana ne hotel sojavaro ono ekizimbe kyaliko kiri opposite ne hotel gye bayita sojavaro awo ku lubaga lot ngenze direct ku point omukyala tedi bugingo avuddeyo n'agamba mbu mu 216 obufumbo bwabwe bwe butandikira okwonooneka nga bwava ku ki atuviridde ku ntono bwati n'agamba nti mu 216 waliwo omusumba omu ono ngaomusumba ono yava ew'omusumba um, pasita serwadda n'abeegattako bwatyo omusumba rogers aloziabuzingo ono olwokuba nga ali avudde pasita serwadda yamufuulirawo maneja wa radio ne tv era bwatyo n'amufuulirawo n'omusumba yamutikkira n'amufuula omusumba mm. wabula agamba nti mubi 16 nga gwakawo mu oktoba 2023 bugingo yatuuza mmitingi ng'agamba nti matini yali ayimiriziddwa okubeera maneja mu ttivi era n'okubeera omusumba mu kyaki nsonga ki eyali emuyimiriza yeeno gye nkuwa imbu martin yali atandise okusindikira abakozi abamu abaali bakola mu midiya ebiseera ebyo n'abamu mu kyaki ng'abagamba nti akizudde oluvannyuma lw'ebbanga nga alondola omusumba alozias ugingo nti yali ayagala omu ku bakozi be ataali teddy bugingo nti ng'ovuddeko omukyala teddy bugingo ono bugingo yali atandisa emize gy'okwagala omu ku bakozi be mu rediyo era bw'atyo bugingo yamuyimiriza ku mulimu era yavaayo n'atuuza miitingi n'agamba nti ono yali asiwuuse empisa oluvannyuma lw'okubeera nga yali atandise okusindikira abantu abamu obutambi obubaka obugamba nti ayagala omu ku bakozi be era bw'atyo n'amulumiza okubeera nti yali ayagala kwonoona ekkanisa ye wamu n'obufumbo bwe ono bwe yamuyimiriza munnange ono yayimirira era bw'atyo n'afuluma ekkanisa wamu ne media houses zonna n'azivaamu n'agenda ku bibye wano olw'okubanga omukyala teddy bugingo yali yeesiga bbaawe era ye yagamba nti bwaba bwe baba nga bano balinamu obuzibu nga musumba olwayogera ku musumba alosias bugingo nti waaba nga yali alinamu obuzibu ne omukulu martin yali atandisa okusindika obubaka muno yasaba nti bano eno batuule bagonjoole ensonga wabula kigambibwa nti ebiseera martin weyayogera ekintu kino nti omusumba alosias bugingo olwo ewaka ebiseera ebyo yalinga addayongayo kiro nnyo nnyo nnyo mutumbi saa mukaaga musanvu munaana nga tebamanyi wa gye yali ava famire ye era kigambibwa nti okusinzira ku nkyate eri bugingo nti n'abaana ebiseera ebyo baali batandise okukomplaininganga nga bagamba naye taata munnanga nti yabeeranga naffe ebiseera biri eri ebyemabega ebiiseeko nga tulya naye ku wiikendi tubeerawo naye kati takyatuwa budde Mm. Ono Teddy Bugingo olw'okubanga yali mukyala mukwata mpola ebintu teyabitwala so lightly era bwe yawuliranga bino nga bitamye nti biri wano biri wali biri wali teyayogera teyalumba bbaawe teyamukakaayukira teyagenda mu bantu ba kyaki teyagenda mu ndiga teyakola ki ono yakwata omu ku bakadde b'ekkanisa gwe baali bayita muzeikayizi bw'atyo n'amutuuza n'amubuliramu ensonga zonna zonna nga we ziri era n'amusaba amuwerekereko ye ng'omuntu omukulu agende bw'atyo batuze omwami alosias bugimu bamunyonnyole ensonga zineeno ezaaliwo ezaaliwo era n'okwesootinga naye omukyala agamba nti okusinziira ku kyeyakola yali tasuubira kayizi omukadde gwe yatwala mazigo jole ensonga nti anaamuvaamu era taabeeko kyakola nga ye omukadde w'ekkanisa bw'ati agamba nti bwe baatuuka ew'omusumba losiasi bujingu baatuula era ne bamulindamuko bwe baamusisinkana nti mbu ye teddi bujingo yayogera byalini ensonga ze wabula baavaayo nga omukulu kayizi talina kyayogedde hano teddi baasinga bagala okumanya nti teddi yayogera biki teddi bwe yatuukirira bujingo yamugamba munange waliwo ebintu bino nebino nebino nebino nga amugamba kubya omukyala susan makula ebiseera ebyo yali akola ku radio nga presente namugamba naye mbadde nsaba omukyala ono ayimirizibwe olwebyo ebigenda bibongosebwa ebigambo ebingi agenda kutwononera ekkanisa wamu ne chaki ona nti nga kyali kigambibwa mbu makula yalinga atandise okwogera ku bufumbo bwa bugingo ng'ayogerera mm, omukyala wa bugingo teddy teddy teddy naluswa ano munnange omukyala yamusaba amuyimirize atleast bafunemu abakozi abalala naye nga ono ayimiriziddwa bugingo bwatyo yamugamba nti makula ajja kufuluma naye si kati era yagenda mu maaso n'amubuuza nti ye lwaki oyagala afulume oyo omusumba lozias bugingo yali abuuza yali omukyala w'ebiseera ebyo tedi bugingo ekibuuzo ekyo munange ensonga nazo ne bazimuwa hano kati olunaku lumu nga bino bikyali awo makula olwokuba ngaali purezidenta ku radio yatuula era bw'ati n'alangira omukyala wa bugingo ku mpewo live yamulangira atya omuntu omu bwe yavaayo n'akuba essimu yamugamba nti ye yali alina emivumba gye era nga ayagala kufuna agigula makula yamwanukula ng'amuddamu nti nja kuyambako nkulagirire bw'obanga oyagala okutunda emivumba gyo <laughs> ono yamugamba nti wano mu kampala mu uganda tulinawo omuntu omu amanyiddwa mu kugula emivumba ono yali kulive ku mpewo ng'ayogera bwati n'amugamba oyo ye mukyala bugingo era gwe kwata ekkubo paakinga mivumba gy'omukiveera genda opaakinge ku kanani bw'onoomulaba nga apaakinze emmotoka ye bw'otyo oveeyo ogende omuguze emivumba kino okusinziira mu bigambo bya teddy bugi ng'agamba nti kyamuluma nnyo nnyo nnyo nnyo era mpaka kati kyekyamuluma kyamisiza daawubi ku lwa nsonga nti ono agenda okwogera bino ku mpewo ono yali atudde nga awuliriza bulungi nnyo wamu ne muwala we baali ku radio life nga bawuliriza anno munnange obufumbo bwatandikira bwe butyo ne bugenda nga bupaala nga bupaala nga bupaala bwe butyo n'okutuusa gye buli eno munnange ne bamufulumya amaka ne bakola byonna byonna byebakoze byonna byonna nga nze mbiwulira ebyo yali ensibuko y'obufumbo bwa mukyala wa bugingo okugabibwa mu maka bwatyo oli omulala n'atongozebwa eyo gye byava goyina wenna abadde tabimanyi naye nkwebaza okubeera nga otambudde nange akaseera kano konna konna wabula ngenda kuba nkwongera okuletera information omulala ki ekyatuukawo ku pasita martini bwe yali nga amaze okuva mu kyaki n'okugobebwamu ng'amaze n'okusaasaanya obutambi buli obadde omanye ebyamutuukako yembino kati gwe nkuleetera omulala weebale nnyo okuba nga otugoberera nenyogera okujjukiza omusawo dr biver organics dr senjobe richard ono nno musawo wa byabutonde musawo ajjanjabisa ddagala ddagala ajjanjabisa muddo gwaffe ajjanjabisa bimera ono asangibwa wali eri ku access building opposite ne hotel sajavaro wasangibwa gwenawena amwagala so naawe atasobodde kumutuukirira mbudde osobola osooka n'omuyisaamu akasimu n'omwebuuzaako okwebuuzaako ajja kuba nga akwanukula kyona kyona kyona kyoba oyagala okumanya ono tajjanjaba muntu n'omunanga nti katamukebedde yenjawulo gy'alina ku basawo abalala bonna bonna akukebera bulungi nnyo n'akubulira ekikuluma n'akimanya n'akikubulira n'akubulira n'ekyo kikolera mweyude ogenda kubeera bulungi era ogenda okubeera n'obulamu obweyagaza uwebale nnyo uwebalire ddala